အောင်မဲမင်္ဂလာပါရှင် SNDB ကနေပြီးတော့တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Green Luck Minute အစီအစဉ်လေးကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ကြအောင်နော်။စနေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်လေးတွေကတော့စနေနေ့ည6:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်စနေနေ့ည7:00နာရီခွဲမှာပဲတပြိုင်နက်ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကတော့ဘုံမောက်အသင်းနဲ့ Brentford အသင်းရဲ့ပွဲစဉ် Crystal Palace နဲ့ Chelsea ဖူဟန်နဲ့နယူကာဆယ်လီဗာပူးနဲ့ဘရိုက်တန်ဆောက်တန်အသင်းနဲ့အေဗာတန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်စနေနေ့ည7:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့ West Ham အသင်းနဲ့ Wolves အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်လေးတွေထဲကမှလန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်လေးနှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ Crystal Palace အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ခွဲရလေးတွေကိုခံမှန်းပြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့တော်တင်ဟော့စပါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အင်ကွင် Emirates Stadium မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Brentford အသင်းကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်တင်နေရမှာရပ်တည်နေရလည်းဖြစ်ပါရှင်။ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ဒီနှစ် Premier League ရာသီမှာပုံစံကောင်းတွေရရှိနေပြီးနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ Leicester City အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ 6929နံနဲ့ရရှိပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ရာသီကတွေ့ဆုံမှုလေးတွေမှာဆိုရင်တော့စပါတင်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်စပါတင်ကအာဆင်နယ်အသင်းကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းအင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းကစပါအသင်းကို3ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးဟာဒီနေ့ရာသီမှာပုံစံကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းကြီးနှစ်သင်းတွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲစဉ်လေးဖြစ်သလို လန်ဒန်ဒါရီပွဲစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ရလက်လေးထုတ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဝယ်ဆောင်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ခံမှန်းပေးရမယ့်ပွဲစဉ်လေးကလည်းလန်ဒန်ဒါရီပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်လေးကတော့ Crystal Palace အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ Crystal Palace အသင်းရဲ့ England Select ဘက်မှရှင်းပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Crystal Palace အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် Newcastle အသင်းနဲ့ဂိုးမရှိသေးရလက်ထပ်ပေါ်ထားပြီးတော့ အမှတ်ပေးစရိုက်အဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Chelsea အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်းမြန်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ West Ham အသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့အမှတ်ပေးစရိုက်အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူနှစ်သင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတွေးဆမှုလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ Crystal Palace အသင်းရဲ့အင်္ဂလန်မှာဆိုရင် Chelsea အသင်းက Crystal Palace အသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ ချက်စီအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဆိုရင်တော့ချက်စီအသင်းကပဲ Crystal Palace အသင်းကို၃ဂိုးကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဒီမှာဆိုရင်တော့ချက်စီအသင်းက Crystal Palace အသင်းပေါ်ကိုအသာစီးရရှိထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးကတော့လန်ဒန်ဒါဘီအသင်းကြီးနဲ့တင်တွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲစဉ်လေးဖြစ်တယ်လို့ချက်စီအသင်းကတော့နီးပြတစ်ဂရီဟန်ပေါ်တာလက်ထက်မှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲရရှိသွားမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါခုပြောပြပြီးခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်လေးနှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့တော်တင်ဟော့စပါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်အသင်းနဲ့ချက်စီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုးရလီတွေကိုစတင်ဖြည့်ဆလို့ရပြီလည်းဖြစ်ပါရှင်အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြည့်ဆနိုင်တဲ့ပရိသတ်အူးတဲ့ကိုပဲဖုံးမေးတထောင်ချက်ဖြစ်သေးပြီးသားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်တအူးထက်ပိုပြီးပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ယူပြီးသားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်ကွန်မန်တွေကိုလည်း SIN TV ရဲ့မွေး post အောင်မှာလည်းခံမှန်းပေးကြပါအောင်နော် edit လုပ်ထားတဲ့ comment တွေနဲ့တပွဲတည်းပြည်ဆိုထားတဲ့ comment တွေပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။တနင်္ဂနွေညရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲတတား